niki sing ten samping kula sing gondrong niki niki Gus Aflaha mangku negara mangku donya mangku rondo udo mangku sembarang bareng jadi Gus Aflaha mangku negara niki mangku alam apa mangku negara jenengan mangku negara jadi abai leh maringi nami niku Aflaha mangku negara mangkun donya mangku randa uda niki putrane Mbah Yai Nasroh Gomang niku pondoke sing nyelempit ten kene tengah alas niki Gus Aflahan niki nggih Masya Allah kagungan majelis namanya majelis apa Gus majelisipun jagat solawat dados nek majelis Habib Ali menika Junudul Mustafa pasukan-pasukan tentara-tentara Rasulullah yang terpilih kalau majelis Gus Aflahan ini jagat solawat umpanjane Mangkunegoro jadi majlisnya jagat solawat Alhamdulillah niki rawuh soalnya winginane kalau pas tindak umroh niko diparingi informasi Gus Aflaha rawuh meriki badai nyuwun jadwal iki nasibe podo karo Beb Ali jaluk jadwal orang no jadwal meksa-meksa padahal jadwal sing model ini iki larang Gus Oke, niki nggih sampun nate kepanggih kalih kula sak majelisan ngaji ten daerah Tuban kalih kula kalih Habib Ali niki sing sering ten daerah Nganjuk, Kediri, Malang, Blitar, Jombang, Mojokerto Nih, eh, kulo boten ngaji dalu niki, boten kulo namung terinspirasi kali ngendikane Habib Ali wau Al mayyid eh Abdoif, nopo wau Abdoi Abdoif, saman ngurung nopo ora mau Habib Ali wau dawuh beliau kesini statusnya tamu terus Abdoif kal mayyid tamu niku koyok mayit niku maksudnya beribun maksudnya gimana tamu kok koyok mayit tamu sing apik niku tamu sing modele kaya mayit dadi tamu niku kudu sing apik tamu niku tekane beto rahmat dadi jenengan lek daleme dirawuhi tamu tekane tamu ten jenengan niku betok pinten-pinten rahmate Gusti omai sampeyan lek ditekani tamu berarti omai sampeyan nompo kawelasane Gusti seluruh penghuni rumah itu mendapatkan cinta dan kasih sayangnya Gusti Allah kerja apik-apike omah iku sing sering ditamoni. Mangkane omahe para kiai, omahe para habaib niku barokah. Di antara sebabe mergo sering nrimo tamu. Mergo kathah tamune daleme para habib daleme para kiai mesti barokah keranten kata tamu setiap tamu yang datang berkunjung nikum bekto rahmatipun gusti Allah mangke tamune kondur niku ngilang no dosane tuan rumah mulane niki Habib kulo tahan mulai siang wau jam setunggal sampai mangke jam kalih welas niku kersane dosa kulo entek digondol kalih Habib mergo saking katahe dosa kula beliau badhe kundur kula mboten parengaken rumiyen sik bib ngrantos sak resike dosa mulane bejo-bejone tiyang nek omahe sering ditamoni tekane tamu beto rahmat kundure tamu ngentekno do dosa sama nembuka kok praktek perdukunan to apa omahe sampean ben akeh tamune nah tamu sing sae niku tamu sing modele kaya mayit mayit niku mulya mangkane tamu ten pundi mawon wajib dimulyakno merga tamu niku kaya mayit mayit niku mulya coba zaman pikir mayit itu randuwe apa-apa raiso apa ayo to mayit itu orang duwe apa-apa ora iso apa-apa tapi mulya adus didusi klambi dikelambeni diwedai diwangen-wangeni melaku digotong mulia mayit nih kena apa mayit kok mulia sebab pertama mayit niku nurut dilumahno nurut diereng no nurut disendakep no nurut didusi nurut apa eneng mayit didusi nyampluk nyampluk ya malah rasido didusi kok didusi ngamuk ngamuk tangannya nyampluk nyampluk sikile mancal mancal dugang dugang malah rai nek sing gelem ngedusi maknane sampeyan nek pengen dadi wong sing mulya sampeyan kudu dadi wong sing nurut nurut ten Gusti nurut ten Kanjeng nurut ten para termasuk nurut ten gene aturan negara nurut ten aturan negara niku wajib hukume sampeyan lek pengin mulya siji nurut wong iku nek nurut mesti mulya mesti dimulyakno wong niku nek nurut mesti disayangi sampean nurut karo Gusti Allah mesti sampean disayangi Gusti Allah Allahumma sholli ala Muhammad semakin nurut semakin disayang semakin manut semakin besar cinta dan kasih sayang Allah eh hey, gampang-gampangan pemahaman ngeten ana wong wedok senajan rupane rapate ayu tapi nurut karo bojone Masya Allah sing lanang yo sayang kudu ngingoni ya mbolah dirambak-rambak no preng opo apa piye mergo eling nurute loro sidik sing lanang bingung pisan gupuh mergo eling nurute senajan rupane rapate ayu gak pate ayu tapi nurut Masya Allah wong lanang yang e pol-polan sirai mumet ngeluh sing lanang wis bingung yang kamu sakit ya enggak kok mas aku enggak apa-apa enggak enggak kamu pucat pasti kamu sakit yuk ke dokter yuk dokter spesialis kamu tuh nggak boleh sakit tahu nggak tubuh kamu itu tubuh aku juga padahal cuma ngelutok sirai langsung jak nang dokter spesialis mergo nurut lene gak nurut ambok gering loro nemen sing lanang rapati ngurusi malah tepaan alhamdulillah sepi nek ngene iki aman gak ono konser biasanya esok ngomel lawan ngomel sore ngomel esok rewel lawan rewel sore rewel bengi rewel dan terus gering wong lanang seweneng alhamdulillah merdeka